जस्तै लम्किरहोस् हाम्रो माया हिरामती सुना जस्तै चम्किरहोस् हाम्रो माया मजा गए तिमी जगै नि दुर्गा भवानीले रक्षा गरन् तिम्रो मनमा खुसी भरन् ए बिन्ती गर्छु तिम्रै साथमा रहेछु दुःखमा गर्नु सामना यो दसैँको सानोलाई आँखौँलाई शुभकामना शुभकामना शुभकामना शुभकामना शुभकामना टिका लगाएर सबै भइसकेको छ अहिले चाहिँ रेनी सिजन अहिलेको दसैँ चाहिँ पानी परेको परे परेको परै बाटोसाटो सबै पहिरो गयो होइन कता के के भयो तर खुसियालाई चाहिँ छानुपर्छ दसैँमा धेरै भनेको पाँचवटा खाना खाएर सकियो टिका लगाइयो टिका पनि सक्यो सबै सकिसकेछ चार्ज पनि भ्याइयो कि पावर ब्याङ्कमा चार्ज पनि भ्याइयो एउटै मात्र छ अब बाँकी बाँकी भनेको यति हो पावर ब्याङ्कमा अब खाना खाइयो टिका पनि लगाइयो अहिले विजय दशमीको सबैलाई शुभकामना भन्दै भिडियोबाट म speed avances. back.